la boisson pour la flot. Si tu veux, faut viser, sinon fais emporter. C'est tout ça là qui fait que anniversaire, En tout cas, faut pas t'inquiéter, nous on a su la soirée pour toi. Chanter, oh. oh, oh. manger oh, oh, la boisson pour la flow. Si tu veux, viser, sinon emporter. C'est tout. Likey.